Bueno amigos, buenos días, estamos hoy aquí en lugares Yani Beach, cerca de Bombasa, podemos decir, aquí en Kenia, y vamos a hacer un poquito de, de snorkeling, entonces vamos a ver. Estamos aquí para la costa de Kenia, estamos en Bombasa, Diana Beach. Miren lo bonito. Esperando la comidita aquí.